Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for watching my channel for more videos. और मैं आप सबका इंतहाई ममन व मशहूर हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स को बहुत शौक से देखा है और आपकी व्यूवर्स बताई जा रही है और फीडबैक बताया जा रहा है कि you are taking interest in my videos are shut curious The topic of my today's presentation very relevant to all researchers, pertinent for graduates, postgraduates, and MPhil and PhD students. So my today's topic is on parts of a research paper or component of research paper presented by Abid Hussain MPhil scholar. ये वीडियो जो ना उर्दू और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करने का मकसद यही कि जो अंग्रेजी की बहुत थोड़े बहुत लोग जो ना नो हाव रखती हैं तो उसको भी समझ आ जाए और जो लोग अच्छे रिसर्च और एडवांस लेवल के उसको अंग्रेज़ी में समझाने का मकसद यही है कि वो अपनी लेक्चर्स तैयार करना चाहेंगे तो इन ये वीडियो बिगिनर्स के लिए इंटरमीडिएट लेवल के लिए और एडवांस लेवल तीनों के लिए बनाई गई तो आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करें करेंगे वो है parts of research paper There are total 11 parts in any research papers, scientific research papers, periodical articles. Those are title, authors, abstract, keywords, introduction, methods, results, discussion, acknowledgement, references, appendixes in some journals. I will only focus on these slides. I will explain them one by one in this short tutorial. But in my next lectures, I'll define that what is title, how to write a good title, how to enter authors in research papers, abstract, how to write a good abstract, how to write keywords, introduction, have to write a good matters in any research, have to describe your result, how to discuss your paper, have to write acknowledgement in your research paper, how to quote references, and how to enter appendices in some journal articles before submitting to any journal. Now coming to title. What is title? Title clearly describe the contents अपने जो पेपर में टाइटल दिया होता है वो कंटेंट्स को डिस्क्राइब करते इस पेपर के अंदर क्या रखा है एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 percent of people are researchers read just title और अगर टाइटल कैची तो 40 परसेंट उसके एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ते होते और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट लेवल का हो तो फिर 70 टू 80 परसेंट पीपल जो है ना लोग रिसर्च पेपर पढ़ते अदरवाइज 80 परसेंट देखे कि वो सिर्फ टाइटल पढ़ते और इसी से नतीजा हासिल करते authors ensures recognition for the writers author का काम क्या होता है कि ये ऑथर कौन है किस कंट्री से और कहाँ की एफिलिएशन है आपने अमूमन पेपर में देखा होगा the writer works at the institute of strategic studies islamabad or email diya hota hai or library officer let's suppose the writer is a library officer at the institute of strategic studies islamabad he or she can be accessed on this this this email the authors amuman single authors double authors three authors और you might also notice that natural science के पेपर में या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पेपर में कोई तीस पैंतीस चालीस पचास तक ऑथर्स कोट किए जाते होते हैं उसकी फिलेशन नोट में या पेपर के एंड में दी होती है now coming towards abstract abstract जो है ना अमूमन साइंटिफिक पेपर में पाई जाती है उसमें से दो किस्म के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट और एक अनस्ट्रक्चर abstract होती है abstract describes what was done के ऑथर ने इस पेपर में किस इशू को या किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन किया हो अमूमन एब्स्ट्रैक्ट 150 टू 250 वर्ड्स मतलब हर जर्नल की मुख्तलिफ पॉलिसी होती है लेकिन जो साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट होती है 150 वर्ड से ज्यादा अमूमन नहीं now coming towards keywords Some journals use keywords. That means to ensure the article is correctly identified and abstracting and indexing service. अमूमन जो लोग रिसर्च पेपर तलाश करते गूगल से या गूगल स्कॉलर से तो वो कीवर्ड से तलाश करते हैं लेट सपोज मैनेजमेंट साइंस का एक बच्चा है तो वो लिखेंगे मैनेजमेंट साइंस तो ये एज ए की वर्ड है कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट हो तो मार्केटिंग लिखेंगे कोई आई का स्टूडेंट हो तो वो लिखेंगे आई थ्योरी या कोई रियलिज्म थ्योरी या लाइब्रेरी साइंस का है तो एकेडेमिक लाइब्रेरीज लिखेगा तो ये कीवर्ड्स जो ना इंडेक्सिंग एजेंसी पिक करते होते इस पेपर में कौन कौन से की आपने देखा होगा कि टाइटल ऑथर के बाद फिर नीचे एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स मानछी दिए जाते हैं कि ये एम्बॉर्डेंट वर्ड्स होते हैं और ये प्रोमिनेंट वर्ड्स इसी पेपर में इस्तेमाल किए लेट्स सपोज मैं मैं लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ web technologies in academic libraries तो इनमें मैं चार कीवर्ड्स बनाता हूँ वेब टेक्नोलॉजी अलग है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू अलग है एक वर्ड एकेडेमिक लाइब्रेरीज अलग है और फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अलग की वर्ड्स तो ये चार प्रोमिनेंट कीवर्ड्स इस पेपर को सराउंड कर रहे हैं फिर आते हैं इंट्रोडक्शन पे introduction explain the problem introduction में ये बात बतलाई जाती है कि ये सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है और इनका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है इनको पूरे डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं फिर आ जाता है मेथड्स मेथड्स में अमूमन explain how the data are collected मतलब डेटा कलेक्शन का डेटा डिज़ाइन का qualitative method use हुआ है quantitative method use हुआ है mixed method use हुआ है और तारीख भी अक्सर दी जाती है कि the data was collected from this to this date and was defined by using this this this method theoretical methods ये सारी चीजें methods के अंदर आ जाती फिर जो सातवा पार्ट है वो रिजल्ट्स कहलाती है रिजल्ट्स में अमूमन results describe what was discovered जो आपने साइंटिफिक पेपर में डेटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज किया उसके बाद आपने रिजल्ट्स उस रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया होता है चार्ट फॉर्म में फिगर फॉर्म में टेबल्स फॉर्म में या मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं रिजल्ट के फिर आठवा जो सेक्शन आ जाता है डिस्कशन डिस्कशन का मतलब आपने जो पेपर किया हुआ है इस पे आपने डिस्कशन की होती है डिस्कशन अंग्रेजी में discuss is the implication of the finding इस डिस्कशन की जो ना फाइंडिंग्स की क्या इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन फिर आते हैं एक्नॉलेजमेंट आपने सम पेपर्स में देखा होगा एट द एंड के फलां फलां लोगों ने मुझे इस पेपर में हेल्प कराई लाइब्रेरियन ने मुझे लिटरेचर सर्चिंग में हेल्प कराई फलां बंदे ने मुझे डेटा कलेक्शन में इंटरव्यू में सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझे मेंटरिंग की यानी मेरी काउंसलिंग की तो उसको एक्नॉलेज किए जाते ये अखलाकी जो है ना जवाब बना देते हैं रेफरेंस आपने देखा होगा कि हर पेपर में रेफरेंसेस एंड पे दिए होते हैं ये रेफरेंसेस शिकागो स्टाइल में भी होते हैं ए पी ए स्टाइल में भी होते हैं एम एल ए स्टाइल में भी होते हैं तुराबियन स्टाइल में हर इंस्टीट्यूट हर यूनिवर्सिटी की हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो ना रेफरेंस स्टाइल होती है आखिर में sometime appendix in some journals और ऑल्सो गिवन अपेंडिक्स में क्या होते हैं जब आप पेपर सबमिट करते तो आपसे मांगते हैं कि आपने इस पेपर में टेबल्स किए तो उसको अलग से जमा कराए फिगर्स है उसको अलग जमा कराए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज किया या डेटा एनालाइज किया उसको अलग से जमा कराए और क्वेश्चन जो आपने लोगों में बांट दिया था उसकी फॉर्मेट पूरी अलग जमा कराए दीज आर कार्ड अपेंडिक्सेस और ये एल्सवियर साइंस डायरेक्ट या मुख्तलिफ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के जो जर्नल्स होते हैं उसमें अमूमन ये अपेंडिक्स दी जाती है तो thank you all of you for watching this short tutorial and next slides as i mentioned it i will define it how to write a good title how to give authors how to write a good abstract keywords, introduction, methods, result, discussion, acknowledgement, references, appendixes. These will be explained in one by one lectures. So I must suggest you if you like this video, subscribe my channel और आपको और पसंद आएगी तो अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप अलर्ट लगाएं तो इन आपको सब्सक्रिप्शन के बाद automatically via email via phone आपकी वीडियो मिलती जाएगी thank you so much once again may God bless you all Allah आप सबका हानि व नासिर असल वरहमल